ей е мына мына тұрып тұршы мен көріп алайын эми ол ой эмне Эй, тұрып тұрчу мен мындай тұрып тұрсаң мен көріп алайын тиги азыр тиги герданын келгенин көріп алайынчы мындай ай отура бербей туруп иш кылбайсыңбы тур огороддо казбайсыңбы жөн турчу тоскоол болот мындай туруп турсаңыз мына могу кыз азыр сонун жерине келди азыр качпайм дедим тур оокатыңды кыл болбосо отуң жар отура бербей эртеден кечке тиктеп отурасың нурбек болбойт да ушундай тур оокаттарыңды кыл э негизичи мен сага үйлөнөрдө башым иштеген эмес экен да көк мээ болгон экенмин да сага үйлөнөрдө сага эмес негизи мен айдинага эле үйлөнүшүм керек эле менчи ой мен билгем сенин көк башында эле билгем оң болуп кетет деп он беш жылдан бери күттүм Қайдан? артка эле кетип атасың беріп тұрып тұрсаң мен көріп алайын азыр мынакей ей шықпайсың бесікке жетіспей қалады тұрбайсың ба бат баттан тұр апаттарыңды болба тұра шық жоңыз саламатсыз ба жоңыз мынау мұрын аққанға бірдеме бәріңіз грипп болып қалып мұрын аққанға қандай дары берейін атам ең арзанынан беріңіз ең арзан ең арзан э таптакыр эле арзан болушунча арзандан бериңиз болду болушунча арзандан а бул эмне салфетка салфеткабы ошол жакшы жерден берет эң арзан сиска сиз каалагандай баада беке канча сом бул Bir sondan. Bir арзан. En arsa. Üç duyar koyusu çok. кечиресиз рахматы кетпеш ал деги кулакты жаап туруп могуну бекер эле берейин кийип алыңызчы свитер менен жүргөндө сиз оорубаганда ким ооруйт құлақты жағыңыз құлақ а рахмат жақсы бар түшүнүктүү келиңиз эмне менен келдиңиз эмне боюнча сурайын дедиңиз эле байке күйөөм жоголуп кетти тапканга жардам берип коюңуздарчы пожалуйста канча болду жоголуп кеткен он күндей болып қалды чоңғысы міне он күнгө чейин эртерээк келсе болбойт беле мындай бир эки күн болгондо эле мындай башында эле келсе болбойбу э жок аны издебейт деле болчумун просто бүгүн эртең айлык алат да ошого таап берип койгуңуздарчы эми айлык алабы табабыз табабыз анда так канча алат мени канча алат Ha yok ne mi atıcı onu ki?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 беш он беш минут сайын ұмытпай аралаштырып тұр ладно он беш минут сайын он беш минут сайын болды қанша минут Aşpa. Утты, утты, утты, утты, утты, утты. 100 мен ұтып алдық. Мына, мына, мына, мына. Мына бұл көрдің бе? 100 мен. 100 мен. Киімдерің шоғыт болды тез. Қаяққа Турцияға барамыз ба я? Турцияға. Жоқ, Турцияға барбаймыз. Азыр сен апаңдыкына барабыз. Сені таштап келем мен. Э, жоқ, мен ақы барбаймын. Мен де Турцияға барам бұл өзіме тез тез а қой тұр қой тұр ұмытпай қалдық оқшайды бармай қалдық оқшайды эме жөнінде розыгрышкен тамашалап қойып тұрмын мен интернеттен ушинтип эле басып жүрөсүң интернет ар нерсе кылат да адамдычы